o canal de vídeos do Suicide retorna, após um período merecido de férias, desde o nosso documentário sobre o evento Operation Raccoon City. E sobre o evento, o time tem uma única opinião: foi ótimo, mas, como fizemos o papel dos zumbis, nós não jogamos. Então, para matar a vontade, juntamos o time, chamamos alguns amigos e resolvemos reproduzir a principal missão do evento: a missão do Nemesis para todos entenderem, ou até aproveitar a ideia em seus jogos, vamos explicar a missão. Ela gira em torno do personagem Nemesis, vilão da série Resident Evil. Dentro da partida, Nemesis é considerado imortal. Atirar nele significa apenas gastar munição, o que não é uma boa ideia. Como ele não tem lado, irá atirar e muito em qualquer coisa que cruzar o seu caminho, um dos times, fará o papel dos Spec Ops, heróis da história, e deverão encontrar um lança-mísseis, único marcador que poderá eliminar o Nemesis. O outro time, representando os agentes da Umbrella, deverá encontrar um controle luminoso, para tornar Nemesis um aliado e escoltá-lo para fora do complexo. E a partida foi divertidíssima. Mais preocupante que o time adversário era a presença do Nemesis. Era só ele aparecer e a correria começava, com direito a sustos e boas rajadas. O time representando os Spec Ops chegou a ficar perto de executar a missão e destruir o Nemesis. Só teve um problema. Devido às tentativas anteriores, eles ficaram sem munição. Coube então aos representantes da Umbrella tomar o controle do personagem. Não? E não foi dessa vez que os mocinhos ganharam. Recomendamos a todos essa divertida opção de jogo. Não deixe de assinar nosso canal e acompanhar o Suicide Paintball. Até a próxima!